ربك اخضع ربك اخضر اخضع ربك ايه ايوه يا طنيه ايوه ولا امسك لسانك ان شاء الله ان شاء الله امسك لسانه عني سلق لا مو سلق انا سلقت لا مو سلق وانتم جيراننا على الراس والعين راسك سالم وجلبك سمعت امين يا رب العالمين الفريق اليوم كل الفريق كله حتى حتى حتى المدرج كله ما قصر 90 دقيقه ما قصر له للنصر طهية قال يا طشتي اللي حمد الله قالي ورجعني في محلي ومرابط قالي ورجعني في محلي انا العالمي انا ملك اسيا انا اللي طلعت انديه العالم انا جاني الليل واني تايه الباب يدري خابت ظنوني كلهم رجال ما يحتاج فطبيعي النصر اللي يشيلونه رجال مو بحريم اسمي شكاوا من اليابان آه، النصر افضل فريق في السعوديه ما شاء الله عليه